ما قول ذا ناينس كل اسمع زيك وحدك انت تفهم خويا نزيدك ولا يزيك كيما تحب تفهم غادي بعد يخليك دش دش في الميكروفون لنا حل عينيك لازمك تدخل للدج تتكيف تتعرف لازمك تدخل تشوف ولد لحوم تتشرف بوم بكلا من اللي قالوا نوا ستاب من اللي قالوا فروم الدج سونسور نا بلاش ميديا لهنا تين مواسي نواصل رياليتي بكسيك درتي حوم مفصل اللي نحب نقول علاش ارابي بسلسل ام امسي وقتاش لهنا توا تسترجل استرجل ولا تولي لان ثمنك ارجل وقت عادي غادي تتحقر وتريح وتنقير وتوا في الرجله الشاده الصحيح دم ما زالت الارض تدور ما دم ما زال فيها صحاري وبحور ما دام ما زلت نعيش ندور برور نقول بصوت عالي نوصي نوصل اللي بعدي جيت للدنيا حالف والله ما نخلف وعدي فن صحيح كي تسمع تنسى تعبك ننسى تعبي الحكايه بدات من هنا من الحومه bien sûr سيدي فتح الله آه، بديت انا وبازا صاحبي كبرت انا وياه ولا كنا نشطحوا ما كناش نغنيو على باز كنا نشطحوا آه، من بعد طورت الحكايه ولينا نكتبوا ولينا نغنيو في راب ولا بدات القصه من غادي هنا ال groupe اسمه اول ناين سكول تيغا فيها تيغا وبازا دخلت برشا عباد قبل وخرجوا ودخلوا وخرجوا وما قعدت noyau هو انا وبازا معناها برشا people انا فاتوا الفوت فاتوا الحدود يحب يعيشهم بعد الموت كنا مغرومين على الاخر اللي صغار مغرومين والموسيقى اللي نشطحوا عليها هي hip hop على بوب على فهمت معناها الجو هذاك الى ان نلقاو روحنا نجموا نعملوا شيء هذاك نحن دونك فوالا ولينا نكتبوا جربنا تعرف صغر bon نكتبوا في نعبروا معناها احنا نعبروا على اللي نعيشوا فيه معناها باش تبدا الحكايه منين ال expérience نتاعك معناها في العمر هذاك العمر تاع 18 19 17 سنه حاجه كيما هكا معناها اللي هو هو اخر التسعينات انا بديت انا انا باز اخر التسعينات en 2003 2004 بدات الرحله في الصحيح معناها كم قام تجرى عليك بنادم اللي انت صغير محكوم عليك تشفي زمن نادم مرات تعطيك مرات تاخد مرات تنس مرات عمل روحك ما كيش فاهم كنا Nine School آه، لسه inspiré من آه، من آه، من الحومه من جبل جلود خاطر احنا نسميه secteur neuf. خاطر النهج الكل في الحومه يبداو ب 9000 donc voilà Old Nine School الاسم inspiré من منا فينا معناها ما بنادم كبير ناس تعيش بالعفة ناس تاكل باللهفة نكتب اللي ريته الساعة وعشته في حومتي انا يعني bien sûr معناها مربوطة بصحابي بالحكايات اللي ترى فيهم في الحومة بال, بال باوضاع الناس بمشاكل الناس ب... هذا كله يتلم يخرج يخرج كتيمه معناها ولا ناس تاكل باللهفه جبال جلود هو الفضاء الوحيد هو الشارع عندك الشارع ولا دار صاحبك ولا ولا قدام داركم ولا معناها يعني، كانت صعيبه الحكايه هذه surtout واحنا راب والفازه مازالت ماهيش ما ماهيش مقبوله عند الناس معناها فهمت donc ما كانتش آه، ما كانش مرحب بينا في حتى في دار ثقافه ولا الى ان تفهمت الحكايه بعد بعد سنين معناها سي تعديت على الاذن تعدى استنست به العباد الراب و... الناس تحكم محيط مقلوب ولا واحد يعرف يبي وقتك بس لازمك تسمعني حروبك بذل الظلم وزيد عليه الدم اللي يسيل عالم بلا ماني جبل جمود هي تبعد زوز كيلومتر على العاصمه معناها ابي إيه، ربع ساعه ابي إيه ولا اربع دراج معناها معناها كي ترى انت آه، حومه بعيده على العاصمه زوز كيلومتر والفرق ترى الفرق معناها بين centre-ville وبين آه، وبين جبل جلود شنو يقولوا لهنا هنا اللي ال système عمل تصويره معينه وقلتها انا في في عندي titre نقول فيه آه، حوم تنسات دفنت والملعوب مفهوم الحوم منسيه وهذه جو نتاع سيستيم معناها دار العمليه فهمت خليك غارق ديما غارق في مشاكلك ديما غارق تلح ساق تغرق ساق تهز ساق تغرق ساق باش ما توصلش انت باش ما توصلوش معناها سي سا معناها فهمت شنايا للي تموت وانت آه، تفض حياتك فضان تعديها حياتك فضان قداش منه والعجل صبر بنادم طال زيد ميمة اللي تحن قدم من واحد يعيش بعيد وحداني قدا من واحد أقل حياتك ماشية وتميل في طريق وعرت صعب عليك اثنين ترجو نعرف الكود نتاع حومتي معناها الكودات ليريكس اللي نحكيو بيه آه، كله معناها كان آه، الناس الكل تصنع مع بعضها في كود في لغه باش آه، تكسبريمي بها حتى حتى تحت حيط من تخرج تنبيره تضحك الناس الكل فهمت دونك بيان سور كنت نشبه لهم هذاك علاش كان يمس يمسهم الشيء اللي نقول فيه يعني. واللي بين بينك وبين الحياة يسير ديما في البدايات ديما تحب تربريزنتي روحك انت منين و... وتبدا مازال مازال تلصق فيك حومتك والفازات اللي اللي تعيشهم وفهمت حياتك هذيك اللي في حومتك معناها دونك آه، مي سي نورمال باش آه، باش معناها فما bien sûr جبدنا اسمح لك ديما نحكيو احنا نسميوها دج دج الكود اللي هو هي دج دج فهمت آه، voilà. اما توا بتتر تطورت الحكايه لخاطر ما عادش تولي على خاطر كبرت الحكايه نحب نقول كبرت الحكايه و وانت كي تكبر bien sûr باش حتى مشاكلك تكبر معاك معناها مش كيما قبل مش كيما كبرت الحكايه donc وليت ما عادش ماهيش مربوطه بحومتي بركه هي مربوطه بالحوم الكل مربوطه بتونس كامله جمهوريه مربوطه باي بلاصه في العالم معناها الناس تعاني من فقر ولا او قمع او ديكتاتوريه او هذا هو معناها او عنف او هذا هو الكل حياتك ماشية وتميل في طريق وعر تصعب عليك اثنين ترجوك واللي بينك وبين الحياة يسير ارجع لروحك السل قدش منه العقل قدش صبر بنادم تعال زيد لميمة اللي تحن قد من واحد يعيش ببيت وحداني قد من واحد هبل حياتك ماشية وتميل في طريق وعر تصعب عليك اثنين ترجو واللي بينك وبين لحياتي سير أرجع لروحك السل